Vamos que nos dice Thank you. Siempre invitado, jamás igualado. DJ Jones de la Costa, Nancy Blues. Siempre invitado, jamás igualado. Siempre invitado, jamás igualado. Guillén Joyas de la Costa, Nancy Bush, sin invitado, jamás por.

Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Y cuando me cansé de Chicago, voy a Miami, oye. Voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago. Voy a Chicago, voy a Miami, voy a

Oye, ¿cómo es Que suene, que Guatemala y Voy a Chicago.

Gustavo. Opa, opa, opa. Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonido ciclos A Chicago me voy. Voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago, a Voy a Chicago.